Сёння сканчваецца збор подпісаў. Цягам э, амаль месяцу нашы людзі стаялі ў Менску, у іншых гарадах пад нацыянальнымі э, сцягамі. Э, мы лічым, што вельмі важна, каб нацыянальная сімволіка прысутнічала, каб грамадства памятала, якія сапраўдныя беларускія сімвалі, што мы будзем дамагацца таго, каб яны вярнуліся ў статус дзяржаўных. І невядома, ці будзе нехта з дэмакратычных кандыдатаў зарэгістраваны. Магчыма, сёння апошні дзень калі легальна можна стаяць з э, нацыянальнымі сцягамі ў цэнтры Мску. Таму мы вырашылі вот так вот масава са сцягамі выйсці ў гэты дзень, э, каб э, ну, паставіць такую яркую кропку ў этапе збору подпісу.